Moin Sport 2000 Family, was geht und willkommen zu einem neuen Shoe Review. Und heute haben wir für euch den neuen Puma Future von Antoine Griezmann, Luis Suarez und Marco Reus. Den gibt es jetzt für euch im Test. Viel Spaß dabei und let's go! Resume is a heavyweight, yeah. Put it on my back, give me everything, yeah. I need, uh, I need everything, I need all of everything, yeah. You a simp, you ain't in my lane, you a lame. Bitch, get out my way, out my way, out my way, out my way, out my way, out my way, out my way, out my way. Ask locals, say the most. Do the least, okay. Talk behind my back, to my face, ain't a peep, okay. But that be outrageous, admit you did the least, okay. Ja, Leute, das soll es auch schon zum Puma Future gewesen sein. Ich muss sagen, die neue Variante gefällt mir nochmal deutlich besser. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Lasst mal einen Kommentar da, was ihr denn optisch zum Schuh, zum neuen Schuh von Marco Reus, Antoine Klinsmann oder auch Luis Suarez sagt das war's fürs heutige Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr den nächsten Schuh haben wollt, schreibt mal einen Kommentar, wer das sein soll. Das war's fürs heutige Video. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Macht's gut, haut rein und ciao. investments aging like a pessimist. Benefits, and you know that my resume is a heavyweight. Yeah, put it on my back, give me everything. Yeah, I need.